Syekh Siti Jenar, berasal dari Baghdad beraliran Syiah Muntadar. Beliau menetap di Pengging Jawa Timur. Di sana Syekh Siti Jenar mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging, Kebo Kenongo, dan masyarakat, tetapi para wali Jawa Duipa, Wali Songo tidak menyetujui alirannya. Oleh karena itulah Syekh Siti Jenar dihukum mati. 1506 M, dan dimakamkan di Anggaraksa alias Geraksan, Cirebon sekarang ini. Sebelum wafat, Syekh Siti Jenar sempat berpesan kepada para Dewan Wali, Wai Songo bahwa kelak pada suatu zaman akhir, kalau ada kerbau bule mata kucing, orang Belanda, naik dari laut, itulah tandanya musibah kepada anak cucu Anda katanya. Sedang kenyataannya Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan banyak menyengsarakan rakyat Indonesia. C. Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden di antara pemuka-pemuka agama Islam pada abad ke-16 M. Lambat laun ketika itu banyak orang-orang yang mengaji tasawuf, hakiki. Misalnya, perihal ilmu bedanya antara Kaula dan Gusti dan tunggalnya Kaula dan Gusti. Atas tuduhan Syekh Maulana Maghribi, bahwa Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Allah, dan oleh Sunan Kalijogo ditanyakan apakah benar tuduhan tersebut, beliau mengakuinya benar adanya, maka Dewan Wali dalam sidangnya sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi si tertuduh, dan Syekh Siti Jenar menerima putusan tersebut agar segera dilaksanakan. Dan yang harus melaksanakan keputusan tersebut yaitu Sunan Kudus dengan keris Kikanta Naga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum eksekusi berlangsung, terjadilah kejadian yang sangat mencengangkan masyarakat karena memang disaksikan secara terbuka di halaman Masjid Agung Cirebon, dan dialog tersebut diantaranya sep. Menempelnya kikan tanaga ke jasad Syekh Siti Jenar. Terdengar suara yang sangat keras sekti beradunya kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum, sambil berkata, Masa ada Allah seperti besi? Syekh Siti Jenar menjawab, coba, tusuklah sekali lagi. Ketika tusukan kedua, Syekh Siti Jenar menghilang tidak ada wujud jasadnya. Para wali berkata kembali, masa matinya Allah seperti saitan. Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri lagi, sambil berkata, coba tusuk sekali lagi. Ketika tusukan ketiga, Sheikh Siti Jenar membujur tergolek di lantai masjid. Dari lukanya keluar darah merah. Dan para wali berkata kembali, masa matinya Allah seperti kambing. Sheikh Siti Jenar bangun hidup kembali tanpa luka dan berkata, coba tusuk sekali lagi. Kemudian pada tusukan keempat, Sheikh Siti Jenar rebah, mati dan dari lukanya mengalir darah putih. Seketika itu para wali berkata kembali, masa matinya Allah seperti cacing. Karena berkali-kali tusukan selalu mati, hidup, mati, hidup, maka, Syekh Siti Jenar berkata, lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan Anda? Dan dijawab oleh seluruh wali, biasa, seperti orang tidur badannya lemas, begitulah mati bagi seorang insanul kamil. Sesudah itu ditusuklah jasadnya dan wafatlah Syekh Siti Jenar seperti umumnya manusia. Jasadnya mengecil sebesar kuncup bunga melati dan baunya semerbak mewangi bau harumnya melati, Syekh Siti Jenar. Wafat wajar dan tidak bunuh diri. Che Siti Jenar adalah salah satu wali Allah yang hebat ilmu kebatinannya di antara wali Songo lain. Wafatnya karena perbedaan paham dengan paham Islam Sunni para wali Songo. Tetapi dia bukan beraliran Syiah, karena aliran Syiah tetap ada sholat lima waktu tetapi berbeda hukum hadis saja dengan aliran Sunni. Dia diburu oleh Wali Songo karena tidak mau sholat lima waktu. Melainkan dia hanya mau beribadah dengan berzikir saja. Dot ini terjadi karena sewaktu ke Arab dengan Sunan Bonang beliau telah diperingati jangan belajar ilmu yang dimiliki oleh seorang kakek yang berada di pojok Masjidil Haram yang sedang berzikir dan Sheikh Siti Jenar secara diam-diam selama di Arab selalu kontak dengan kakek-kakek itu sampai mempunyai ilmunya kakek tersebut. Sehingga membuat keputusan para wali menegurnya, tetapi dia tidak mengindahkan bahkan menantang tarung ilmu. Setelah dimusyawarahkan Siti Jenar harus ditindak dengan diburu sampai insyaf atau mati oleh Sunan Kalijaga yang ditunjuk sebagai eksekutor. Sedikit info, Sunan Kalijaga adalah sunan yang mempunyai ilmu kebatinan paling tinggi dibanding Siti Jenar. Dalam perburuannya beliau Sunan Kalijaga diberi pedang yang disebut pedang Allah oleh salah satu wali Songo konon pedang ini masih misterius keberadaannya sampai sekarang. Lalu matilah Syekh Siti Jenar dengan pedang TSB setelah berhasil ditemukan bersembunyi di dalam suatu gunung di daerah Jawa.